Сегодня в садике сидел я, я мчал, я мчал. И ты увидел там. Я мчал, я мчал. Как понравится девочкам. Подожди. я мочу, я мочу, мочу, мочу. Ты бородой удивить. Я мочу, я мочу, я мочу, мочу, мочу. А может быть просто сходить в спортзал? Не понял, кто это мне сказал. Я мочу, я мочу, я мочу, я мочу.